za przejściem. Już? Tak. I wolni, wolni, lewy pas, lewy pas. Będziemy tu zawracać. Żeby prawidłowo zawrócić, po pierwsze musimy prawym bokiem przykryć y, linię, o tak jak jedziemy, na wprost. Jedziemy na wprost, troszeczkę bliżej, pan troszeczkę tam na wprost i będziemy tu zawracać. Nie ruszamy kierownicą, dojeżdżamy, jeszcze dojeżdżamy, nie ruszamy kierownicą, nie ruszamy kierownicą, nie ruszamy, zatrzymujemy się. I teraz trzyma Pan y, hamulec i kręci Pan y, w lewo do końca. Trzyma Pan hamulec. Dwójeczka. I jedziemy. Z przodu nie wiem. nikogo. Jedziemy, jedziemy śmiało. Już Pan nic nie zrobi, czyli jechać śmiało. Koła są 2 metry za nami. Zostaje tu 3 cm. Jak ja mówię 3 cm, to 3 cm. I odkręcamy w momencie, gdy Pan dojeżdżał, jakby Pan zrobił lekki luz, e, ruch kierownicą w lewo, to już by Pan miał tu 10 cm poza, e, poza krawężnikiem. Każdy ruch postępowy rozszerza promień Pojedziemy sobie. idziemy Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo i powtórzymy jeszcze raz ten pod moje, pod moje ten. Zmieniamy na lewy pas. Na tym zakręcie, który będzie Pan wyłączamy, zmieniliśmy jeden pas ponawiamy do skrętu. Dzieci. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I po co pan tam? Jechać, jechać, jechać. Uciekł.